Este está chulo, eh, tiene más, el que más patio, yo creo. Why, why? filmando esto, sigue filmando esto, pensaba que se habría acabado, pero no. Esto ya es el último tramo, ¿no? Sí, creo que sí. A la vuelta ya para arriba. Vale. Puente no hemos hecho, ¿no? El de arriba del todo.